Hey Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Ngat Terima kasih sebelumnya udah mau klik video ini Yang kali ini kita akan mau membahas sedikit tentang Apa sih kejadian yang paling absurd, yang paling aneh Atau kelakuan-kelakuan yang paling aneh dari orang-orang Swedia Terutama yang tinggal di Stockholm Check it out! Semoga suaraku kedengeran ya <laughs> karena aku lagi agak-agak bisik-bisik karena ada yang lagi main di sebelahku. Nah, ini kejadian-kejadian yang luar biasa ini yang sempat aku alami sendiri atau juga dari pengalaman teman-teman yang tinggal di Stockholm. Satu adalah meludah di dalam kereta. Nah, ini kejadian udah agak lama ya sekitar awal-awal minggu dari kedatangan pertamaku di Swedia itu aku naik Tunnelbana habis itu terus ada dua orang yang lagi agak-agak mabok gitu terus mereka itu berdiri tiba-tiba cuh gitu like what <laughs> jadi dia bener-bener meludah di dalam kereta terus langsung ke lantai kereta itu gitu dan mereka itu bau pesing gitu jadi kayaknya tuh selain dia mabuk terus ngeludah terus mereka juga tuh kayak ngompol di celana gitu <laughs> ya ampun gila nih iya gitu. jadi terus kita oke okay, kita menjauh menjauh dan menjauh jadi memang banyak arang aneh-aneh di Swedia ini terutama di dalam tunnel Bana ini banyak kejadian aneh jadi ada temennya Mas Has yang memang kerja di SL jadi tugasnya itu kadang-kadang dia ngebersihin kereta yang udah berhenti gitu jadi kalau misalnya kamu naik kereta naik tunnel bana kamu jangan deh pilih gerbong terakhir gitu dan paling belakang karena biasanya itu adalah spot-spot yang sangat ideal untuk melakukan hal-hal aneh gitu such as dia pipis di situ gitu kadang katanya ada yang pup juga di situ uh, ya ampun bayangin ada yang pup di situ habis itu kejadian aneh yang hari ini nih baru di share di temanku itu ada orang yang naruh nempelin kondom di tiang jadi dia nempelin kondom di tiang itu Bana oh my god gila ini itu nggak tahu ya kondom sisa atau baru yang kedua itu adalah kencing di jalan Stockholm terutama itu adalah tempat yang cukup sulit untuk mencari tempat untuk pipis ini pengalaman dari teman aku dia ngelihat di malam Sabtu bahkan siang juga pernah itu ada orang pipis di pinggir jalan gitu dan bukan cuma cowok aja tapi cewek itu juga dia sampai depro terus pipis mungkin sekali lagi mereka juga mabuk dan itu nggak memandang gitu loh mau dia siang mau dia malam itu ada yang ngelakuin kayak gitu jangan tenan kelakuannya nomor tiga banyak yang norak gimana sih noraknya ya ya beda-beda tipis lah sama orang Indonesia gitu jadi kalau di Stockholm itu banyak yang norak yaitu mereka orang-orang yang punya mobil canggih gitu mobil ya kadang-kadang nggak -kadang canggih juga sih cuman ada sunroof gitu mereka tuh muter-muter di dalam kota habis itu terus kepalanya keluar-keluar terus dia teriak-teriak gitu like what ngapain <laughs> gitu kan dan dia muter-muter gitu loh kayak semua orang terus didadain hai hai hai hai hai hai kayak gitu dan aneh banget deh pokoknya terus kalau enggak mereka punya kayak Ferrari atau mungkin Tesla gitu yang suaranya kencang-kencang atau mungkin Lamborghini gitu yang kencang-kencang suaranya mereka akan muter-muter kota gitu di di pusat kota Stockholm terus di glare glayer dan itu mereka akan berkeliling-keliling sampai beberapa kali gitu loh entahlah apa tujuannya tapi yang paling aneh bener deh itu yang sampai ngeluarin kepalanya di sunroof habis itu teriak-teriak terus manggilin semua orang yang di pinggir jalan ya yeah. hujan <laughs> hujan dong semuanya pada minggir gimana sayang small bye bye pun kita terpaksa pindah dari lapangan golf sekarang ada di taman maaf karena ternyata hujan sebenarnya sekarang juga mendung sih sek sek sek anak kundi Hah? tak panggil dulu ya nah ini dia anaknya sudah ada di sini jadi sudah aman oke sekarang kita bisa lanjutin jadi kemarin sampai mana ya kemarin tuh sampai kelakuan aneh yang suka muter-muter naik mobil terus keluar kepalanya di sunroof mobilnya itu gitu kalau memang tujuannya itu menarik perhatian cewek-cewek emang yuk enek gitu cewek-cewek yang tertarik sama cowok yang norak kayak gitu walaupun mobilnya bagus gitu kan cuman mungkin ya kalau anak muda gitu suka caper oke okay lah ya mungkin ABG gitu aku ingat masa muda aku juga suka mobil dengan suara kenceng musik yang kenceng aduh kok hutan menaiki ya? coba kita lanjutin aja tapi ini nih enggak gitu loh mereka itu kayak umuran seumuranku gitu loh umuran 30 ke atas jadi se tenan iki udan meneh ya wes coba aku pakai mantel ya ya sekarang udah ganti mantel tapi terus hujannya berhenti <laughs> kampret tenang terus lanjut kelakuan aneh dari orang Swedia yaitu adalah ini dari uh, temen pelajar ya makasih untuk masukannya dia menemukan temennya sedang mabuk dan telanjang di depan kulkas dengan keadaan si dedeknya menyala on gitu <laughs> selanjutnya adalah bulu ketek tanda emansipasi. Jadi memang uh, di Swedia itu uh, terkenal dengan kesetaraan sosial, kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender ini bahkan pemikirannya tuh sampai perempuan itu merasa bahwa kenapa kita harus shaving, kenapa kita harus mencukur bulu, sementara laki-laki tidak perlu. Dengan alasan kesetaraan gender, maka si mbak ini tidak mencukur bulu keteknya kebayang nggak aku tuh kaget waktu pertama kali ngelihat nonton di acara TV sih itu jadi acara uh, game show gitu di Swedia yang favorit aku Best E-Test terus di situ aku ngelihat dari gamenya itu mbaknya ini pakai uh, baju kutang gitu kan terus kelihatan se se aku aku kayak ada ngelihat yang aneh gitu kan terus aku nonton tonton lagi gitu ternyata beneran itu bulu keteknya gondrong gitu jadinya bener-bener terus aku tanya kan sama lagi ku itu kenapa bulu keteknya gondrong <laughs> gitu maksudnya kok aneh banget sih ya dia adalah salah satu orang uh, di Swedia yang memang merasa bahwa kenapa laki-laki nggak -laki perlu mencukur bulu ketek atau bulu-bulu lainnya sementara perempuan wajib demi kecantikan jadi kalau kamu adalah aktivis kesetaraan gender di Indonesia, kalau memang kamu merasa uh, memperjuangkan kesetaraan gender, coba deh dipanjangin bulu keteknya. Yang terakhir ini adalah yang paling epic menurutku karena ini uh, dengan mata kepalaku sendiri. Jadi waktu itu aku pergi dengan menggunakan tunnel bana, terus aku ngelihat ada laki-laki tua yang sedang mabuk dia duduk sendiri terus kayak semua orang tuh kayak sengaja menjauhi nggak mau deket-deket sama si bapak tua itu karena tahu dia mabuk dan kotor gitu tapi ada mbak-mbak satu ini mbak-mbak ini dia duduk di depannya dan ngajak ngobrol sementara bapaknya itu dalam keadaan mabuk dan kotor dan bau dan juga umbelnya tuh kemana-mana gitu jadi dia kayak baik banget gitu kayak nanggepin nanggepin omongannya bapaknya oh ya gimana terus dijawab terus dia mbaknya ini juga nanyain bapaknya itu aku nggak tahu waktu itu memang awal-awal aku satu bulanan dua bulanan aku di Swedia aku ngelihatnya itu pokoknya bener-bener uh, kelihatan kalau mbaknya ini care gitu loh sama si bapaknya bapaknya <laughs> sama si bapaknya ini ya aku kan cuman ngelirik-lirik aja gitu dari jauh tapi dalam hati tuh kayak ngerasa ya ampun mulia banget <laughs> sih mbaknya ini kalau uh, aku nggak kebayang kalau aku di posisinya dia itu pasti aku udah kayak jauhin atau mungkin I'm sorry ya tapi kayak jijik gitu cuman mbaknya ini tuh bersedia duduk di situ dan dia tuh nggak kenal sama laki-laki tua itu tapi memang kayak dia care gitu loh mbaknya ini juga ngebantu bapaknya ini ngasih tisu ke bapaknya untuk ngelapin mulutnya dan ngelapin umbelnya gitu tapi ya dia cuma ngelapinnya gini-gini aja masih tetap di mana-mana gitu loh umbelnya dan paling epic itu mbaknya kan mau turun mau turun terus dia pamitan terus dia pamitan terus bapaknya ini si bapak tua yang mabuk dengan umbelan ini dia langsung pegang tangannya si mbak ini terus diciuminnya oh my god <laughs> can you imagine like oke okay, berarti it means like dicium gini tangannya berarti kan umbelnya halo di mana kamu berada <laughs> gitu kan dan aku turun kebetulan di uh, stasiun yang sama dengan si dan aku tuh kayak rasanya tuh pengen mau wawancara dia mbak kamu mulia banget sih kamu tuh hebat banget kamu kamu turun dari langit mana sih kok bisa baik banget kayak gitu sampai mau baik hati gitu sama si bapak tua aku ngikutin dia dari belakang nggak berani ngomong sama mbaknya jadi aku ngikutin dia dari belakang terus aku ngeliat mbaknya ini ngeluarin tisu basah dan dia ngelap tangannya gitu loh jadi dia dia tuh nungguin ngelap tangannya tuh jauh gitu loh seolah-olah kayak supaya dia tuh supaya si bapak tua itu nggak ngerasa tersinggung karena dia ngelap tangannya dengan uh, bekas dari umbelnya itu tadi mbaknya itu kayaknya bukan orang Swedia karena dia berkulit hitam dan hmm, ya pokoknya warga sini ya tapi bukan uh, tapi kayak semacam pendatang gitu ya jadi begitulah berbagai macam hal-hal kejadian yang luar biasa terutama kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang Stockholm jadi emang Stockholm itu kota besar yang isinya aneh-aneh kalau misalnya kamu tinggal di Stockholm juga coba deh atau mungkin kamu pernah mengunjungi Stockholm coba deh kamu tulis apa kejadian aneh yang pernah terjadi yang pernah kamu lihat selama kamu ada di Stockholm intinya kejadian-kejadian yang aneh itu lebih banyak terjadi di tunnel Bana ya kalau kamu misalnya naik tunnel Bana ya hati-hati oh ya aku juga ingat kalau misalnya kayak di toilet umum gitu yang nggak ada kunci itu memang harus hati-hati karena kemungkinan biasanya homeless homeless itu pada masuk ke situ kadang berak sembarangan kadang juga pipis terus lift lift yang ada di tunnel bana itu juga sebagian ada yang bawa pesing karena memang ya karena sulitnya memang mencari toilet di Stockholm dan harus bayar maka banyak orang yang kadang juga mabuk dalam keadaan mabuk mereka pipis di lift terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya hei dong keanehan yang dilakukan oleh oleh orang terutama keanehan-keanehan yang dilakukan oleh orang oleh orang oleh oleh orang terutama kejadian-kejadian yang dilakukan oleh terutama terutama Hup. ya sekarang kita udah ganti mantel anak bayi juga udah dikasih uh, ini apa namanya anak bayi juga udah ih basah